Orang Kelantan Terengganu Mana Kelantan Terengganu Yang balik Kelantan Terengganu itu 22 jam <laughs> Itu bukan jam Itu menetap namanya <laughs> Menetap dalam kenderaan Yang paling aku tak faham Ada seorang member orang Kelantan tu Dia boleh balik awal Saja balik lewat Nak ambil suasana Apa? Oh, Yo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy Tech cuy bagaimana kabar kurang hari ini saya harap semuanya dalam keadaan sehat pastinya cuy seperti biasa selalu saya cakap jangan lupa jaga kesehatan cuy oke setelah saya membaca komentar-komentar eh, teman-teman uh, ya di beberapa video saya dan banyak yang uh, ternyata kangen dengan video-video animasi ya dakwa animasi gitu ya dari Farid Yusuf channel cuy ya Farid Yusuf dan sebelumnya ya, saya meminta tolong banget kepada korang cuy ya. Uh, saya ingin banget korang itu bisa bantu support ya teman kita ini. Sebab begini cuy, sebagai konten kreator saya itu merasakan apa yang dirasakan oleh teman kita ini cuy. Kalau tak ada apa namanya sokongan ya, dukungan support gitu ya dari penontonnya, dia kayak kurang, pokoknya eh, nggak uh, ada semangat itu membuat uh, konten gitu ya. Jadi saya ingin banget korang uh, menyokong gitu ya, menyokong dengan cara ya korang tonton video-videonya lah cuy ya korang share video-videonya tapi dengan satu syarat kalau korang eh, share pastikan kreditnya gitu ya cuy ya kreditnya sebab uh, banyak juga <laughs> ternyata ya dari curhatan dari uh, apa namanya nih eh, uh, teman kita ini curhatannya banyak ternyata video-videonya itu diposting ulang tapi tak ada kredit nama dia cuy ya jadi itu yang jadi masalah cuy jadi di video kali ini itu saya sangat-sangat meminta tolong ya supaya Abang Farid ini semangat untuk membuat konten-konten lagi gitu cuy ya. jadi jangan lupa di support cuy ya Oke, langsung aja cuy ya. Di sini saya sudah menyiapkan beberapa video terbaru cuy ya. Oke, langsung aja cuy ya. Jom kita tengok videonya. Oke cuy, videonya udah siap. Uh, di sini saya bukan dari TikTok lagi cuy ya. Saya kemarin mereaksi video-video dari abang apa uh, Farid itu di TikTok supaya kurang tahu ini TikToknya cuy. Nah sekarang saya akan mereaksi langsung dari akun YouTube uh, abang Farid ya. Jadi korang bisa tahu ini original akun YouTube dari Abang Farid cuy. Oke langsung aja di sini video pertama itu adalah sebut subhanallah dapat 100 ringgit. Oh, sebut subhanallah dapat 100 ringgit. Oh ini dakwah dari ini ya <laughs> Ustadz Azhar Idrus cuy. Oke langsung aja kita tengok cuy. Saya <laughs> agak pelik juga gini. Baca baca judulnya cuy. Langsung aja 3, 2, 1. Wih animasinya cuy. Allah boleh buat. Kita kata subhanallah. Keluar 100 ringgit kau celah hatak. <laughs> Tengok 100 ringgit. Eh, ori. Ori. Subhanallah. Keluar satu ringgit. Tes kedai lagi. Subhanallah. <laughs> Kalau saya mending kita dalam masjid saja bilangnya subhanallah atau di rumah subhanallah terus gitu ya. 200. Mu nak sebut berapa kali? <laughs> Jawab ikhlas dalam masjid. Jangan bohong. Kali kata subhanallah keluar 100. Dua kali dua 200. Berapa kali nak sebut malam tu? Ha ni kita yang mung gelak kat mu sendiri tu. Ha, betul betul betul. Kalau bagi betul. cash memang rajin yang kita. Dong go. Kayaknya memang di sini tu uh, ustaz apa istilahnya ya menjinggung gitu ya dan memang realita gitu ya apapun yang kita perbuat ada duitnya pasti kita itu yang dicakapkan ustaz tadi itu sampai kita tak tidur pun boleh selama ada duitnya gitu ya itu menurut pandangan saya cuy ya saya juga nggak terlalu uh, apa namanya mahir banget dalam agama cuy jadi tolong dibenarkan kalau salah cuy oke okay, next video kedua oke okay, video kedua itu judulnya adalah suami kentut depan istri <laughs> aduh ini kesannya ya, kayak jorok sih tapi ya kayaknya penting juga sih cuy ya karena ya suami istri kan kalau udah apa namanya kalau sudah bersuami istri itu kan barbar biasanya kentut itu udah <laughs> <laughs> Aduh kok kita bahas kentut gitu ya <laughs> Oke langsung aja kita tengok cuy ya. Saya tidur bersama istri saya di atas Oh ini pertanyaan ya Ini pertanyaan cuy Ini yang bertanya ini yang apa pelik sih sebenarnya cuy ya <laughs> Bukan ustadz yang bahas tiba-tiba ini cuy ya Oke oke kita ulang lagi cuy Lihat di animasinya pegang ini. Ya. Oh, pertanyaan. Saya tidur bersama isteri saya di atas katil. Ha, ni sedap soalan ni. <laughs> Giliran katil. Tak, mata sangat. Nah. Ha. <laughs> dia, dia tidur dengan isteri di atas katil. Lepas tak sebab kabur lah. Memang tak ada orang tidur bawah katil. Nah. Hmm. Kata tidur dah lah. Eh, saya tidur dengan isteri saya. Dah ha, ni di atas katil. <laughs> Jadi dia berahi buat cerpeng. Mentang-mentang ha, macam dia ingat isteri orang lain tidur buat katil ke apa. Kemudian saya rasa nak kentut. Isterinya tidur ya. Lalu saya pun kentut. Dan yang amat kuat bunyi kum bunyi lalu saya ditolak oleh saya menggunakan tangan dan kaki sampai saya jatuh kaki saya tidak marah saya ketawa soalan salah salah ke isteri saya itu kerana tolak saya sampai jatuh kaki kayaknya enggak sih ya Kena Boleh salah kita kan <laughs> Ni air, air minum Air, air. Ah, Takut air semayang aja. Tawar eh? Tawar Jadi dia ni nak ketuk Bila dia nak ketuk Dia pusing ke bini dia <laughs> Ketuk buat lot bagong bunyi. Nah jadi bini dia kejuk ambil tangan kaki tolok dia jatuh terus bawah katil bini besar tubuh nah dia kecil itu lepek macam beg pipong nah ha. jadi haram tak bini tendang laki jatuh katil jawabnya tidak haram ya tidak kerana saya. mu yang buat dia marah <laughs> betul kerana dia yang salah dia pun tak apa pun tak bangun lagi nah ha. Nah, ada lagi kira jenis suami yang nakal. Dia nak duduk dapur, dia nak ketuk. Bila nak ketuk, dia gigit bini dia. Hmm, mewah gitu. Ada ke? Ah. Ha. Ini kalau gini kayaknya sih ini pernah teman saya begitu sih dia tuh tapi belum belum belum semua suami istri gitu ya pacaran dia perang kentut gitu ya waktu masih zaman-zaman apa namanya cuy masih zaman-zaman umur eh, uh, 20-an dah cuy ya saya pernah mengalami ini teman saya mengalami ini cuy kita dah jewak itu ne hmm. orang lain <laughs> ne musi kan jewak itu pernah ha Lagi kira ni kira gurak. Nah. Ha. Jadi bini ni ni pun gurang juga. Dia mu gurang ah. aku aku gurang dengan mu. Tapi dah ya. jenis bini orang makan banyak. Sehat sikit. Bila tung bom jatuh bawah tu. Nah. Ha. Jadi tidak haram. Dia pun tak marah. Dia pula ketawa. Tak ada masalah. Ya ada oh. bolehnya saja-saja. Suami duduk saja-saja, bini eh, mari sepak. Nah, ha, <laughs> mari itu tonjok kepala. Ha, barulah itu Itu, itu yang di akhir itu itu baru sih ya mungkin anak-anak pun juga tahu itu cuy oke okay, suatu pengajaran yang sangat penting sih saya itu biasa juga tertanya-tanya seperti itu tapi yang saya eh, di pandangan saya sih memang dari sisi uh, laki-lakinya yang salah karena dia yang apa memulai gitu ya di mana-mana yang memulai itu yang salah gitu oke okay, next video selanjutnya di sini judulnya menyindir orang dalam kuliah ini kok kayak bahasa Indonesia ya menyindir orang dalam kuliah oh iya benar ternyata yang ceramah di sini atau dakwah di sini tuh dari Ustadz Abdul Somad cuy ya. Jadi oke langsung aja kita tengok cuy. Tiga dua satu. Menyindir orang dalam kuliah. Saya ustadz yang tidak pandai menyindir sampai sekarang. Ya, ya, Tidak bisa saya menyindir orang karena saya trauma. Dulu pernah diundang ke salah satu masjid, kata ketua masjid, Ustadz Somad, tolong sindirkan ada orang kaya. Kenapa? Oh, okay. Dia pernah nyumbang 300 juta, uangnya diambil lagi. Wah. Jadi apa yang mesti saya katakan? Sampaikan hadis orang yang nyumbang ngambil lagi, maka nanti dilaknat Allah. Oke, okay, saya sampaikan. <laughs> Allah idu ilahi batihi. Orang yang nyumbang ngambil lagi sedekahnya. Kal kalbil ladhi ya'udu ila qai'i. Seperti anjing yang mencilat muntahnya. Selesai acara, mohon maaf Pak Ustaz, yang disindir enggak datang. Sejak itu saya nggak mau sindir-nyindir. Saya mau to the point aja. Keren-keren banget ya. dakwanya itu apa? Ada punchline-nya juga. Jadi saya nggak nyangka tadi ya. Ending itu seperti apa ya. Oh, kayak penuh kayak sia-sia gitu ya guys tunggu saya ulang dulu cuy saya ulang lagi cuy ya saya ulang lagi mohon maaf ya saya suka saya ustadz yang tidak pandai menyindir sampai sekarang tidak bisa saya menyindir orang karena saya trauma dulu pernah diundang ke salah satu masjid kata ketua masjid Ustadz Sowan tolong sindirkan ada orang kaya kenapa? dia pernah nyumbang 300 juta uangnya diambil lagi jadi apa yang mesti saya katakan sampaikan hadis orang yang nyumbang ngambil lagi maka nanti dilaknat Allah oke okay, saya sampaikan Allah aidu ilahi batihi orang yang nyumbang ngambil lagi sedekahnya kal kalbil ladzi yaudu ila qai'i seperti anjing yang mencilat muntahnya Selesai acara, mohon maaf Pak Ustadz, yang disindir nggak datang. Sejak itu saya nggak mau sindir-nyindir. Saya mau to the point aja. betul betul betul betul tapi benar adanya gitu cuy kayak apa kayak anjing menjilat entahnya gitu cuy pernah dengar kalimat itu cuy aduh menarik menarik cuy oke video selanjutnya judulnya adalah ayah pin turun dari langit beli rokok. Apa nak? Ayah Pin turun dari langit beli rokok. Pin, Pin, Ayah Pin turun. Ini Ayah Pin maksudnya apa ya? Oke, okay. ini ceramah dari Ustadz Azhar Idrus lagi cuy. Oke, okay. saya belum paham jadi kita tengok langsung videonya. Mungkin di dalam video kita paham. Tiga, dua, satu. tapi ada pula orang kata tak aci ya main nabi tak aci ya bila orang Islam tak aci ni kena maham kita sendiri bila orang putih aci bukan kita anti orang putih dah hak mana betul tu je nak nah ha, daripada syurga langit turun ke bumi yang hmm. daripada bumi naik ke langit Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam peristiwa Isra Mikraj. Nampak? Okay. Lama, lama mana? 1300 okay. Eh. tahun sebelum lahirnya Neil Armstrong. Nah, Rasulullah naik ke langit. Ayah pin? <laughs> tunggu tunggu ayah pin yang dimaksud siapa sih? Mungkin ada kalau ini benar-benar saya nggak tahu cuy, tapi ada mukanya di sini sih. Ke langit. Ayah pin? Ayah. <laughs> ada masalah. Hak tu masalah. <laughs> Nah. Ha. Dia tak dia duduk atas langit, dia turun ke besu. Besu. Kalau turun Mekah boleh tahan, tak turun besu. <laughs> Nah. Ha. Jadi orang tanya dah Ayoping lama mana orang tanya bini Ayoping Lama mana dia duduk sekali-sekali naik atas langit Dia kata lama Dah kali dia turun Turun kejap-kejap Dia beli rokok udang garam <laughs> Eh ternyata itu Walaupun begitu ada kalangan yang maknanya berjawatan tinggi, profesor pensyarah duduk percaya ke dia. liku lisa kita saqitatin la tun. Tiap-tiap buah yang gugur mesti ada orang kutip. Kita tengok buah tu comel, kita kutip tapi kalau buah buruk ada dak orang ambil? Eh, bulat orang tak ambil tak? Tapi la kita tun. ada juga orang bodoh ambil. Nah. Ha. Benar-benar apa nah sebenarnya kalau kurang paham dari isi eh, apa namanya dakwani animasi ini kayaknya sih apa ya saya nggak bisa mengatakan intinya pengajaran banget gitu ya cuman saya nggak bisa menjelaskan itu secara detail gitu ya ya kita kan ngomong di sini secara spontan saja gitu ya belum kayak di konsep macam mana gitu ya jadi kurang paham lah ya Ustadz kayak memberikan sebuah dakwah itu benar-benar wah gila sih menarik menarik menarik <laughs> saya suka yang seperti ini cuy tapi jujur aja cuy ya saya belum banyak tahu tentang agama jadi ada pun yang saya tak tahu tolong di apa namanya dikoreksi cuy diperbaiki cuy ya oke okay. next video selanjutnya <clears throat> oke okay, video selanjutnya itu judulnya hukum termakan ketika puasa wah ini kayaknya diposting di saat bulan suci ramadan cuy oke hukum termakan ketika puasa. <laughs> Ini bukannya batal sih ya. Seperti biasa Ustadz Asar Hidrus animasi dakwah. Oke, 3 2 1. Aduh, tersalah. Dia kata dia tersalah. Tak sengaja gini ya. Tersalah Maksudnya itu tak disengaja, tersalah, tersalah, tersilap. Tersalah minum. Ya semuanya ini kayak apa ya, kayak memang tak sengaja gitu ya. Ha, dia yang tak batal ni Kalau tersalah, ya. tersilap atau dipaksa. Tak batal puasa. Neh. Walaupun dia makan banyak, kata Imam Nawawi walau kana kasira, walaupun banyak makan tu. Contoh, satu Ramadan puasa, biasa orang tersilap. Neh, hmm. pukul betul, 10 betul. pagi, sering, sering 8 terjadi. pagi, 9 pagi satu Ramadan, bini dia buat nasi minyak. <laughs> Tang, ah, tak ingat buat nasi minyak. Ya, ya, dia lupa. Ah, ya. makanlah laki bini. Laki makan sepinggan, bini empat pinggan. Memanglah bini banyak banyak sama. Nah, ah, minum ma- <laughs> Kok kok ini kok terbalik ya? Biasanya kan laki-laki yang makan banyak ya. Atau memang apa dominannya di Malaysia mungkin perempuan yang suka makan banyak mungkin ya mungkin seperti itu karena Ustaz bisa <laughs> gua kakak aja karena saya harusnya tersinggung tapi enggak gitu saya kan makan banyak cuy bini dia buat nasi minyak Huh? Bang, uh, tak ingat buat nasi minyak Nah, uh, ha, makanlah laki bini Laki makan sepinggan, bini empat pinggan Memanglah bini banyak-banyak sama Nah, uh, minum air segelas-gelas-gelas uh, Bunyi eh. Apa? Ah, uh, apa sah? Hari ni puasa Allah Telepon ustaz Tak batal Pasal apa? Terlu Oh terlu. Okey Esok dua Ramadan Lupa lagi <laughs> Bukan lupa sih. Buat goreng cakwe tiaw Pukul tujuh pagi Bang ha, Siap dengan telur mata lembu Empat biji seorang Kena dengan teh ping Teh ais Bang Uh, Abang Apa sah? Hari ini puasa. Ha, tak batal juga. Straight 30 Ramadan. Masa sih? Masa sih syar ada istilah lupa setiap hari gitu ya. Maksudnya di saat Ramadan biasanya sih di hari pertama ya. <laughs> ya Tapi memang ya. lupa sungguh ha. 30 Ramadan 30 menu. Tak batal juga. Petang oh. siap goreng pisang buat jepuk kodok. Bang, tak batal juga. Bang, dalil mana dalil Ustaz? Nabi kata man soma anasiya barang siapa yang berpuasa lalu dia terlupa. Ha, bila puasa lalu dia lupa. Apa lupa? Fa'akala wa syariba dia makan, dia minum kerana lu lupa. Patah Nabi kata fal yutimma saumahu maka teruskan puasa. Sambung puasa. Tak patah. Oh. Datuk dia makan innama at'amahullah wa saqah. Hari ini Allah jamu dia makan dan minum. Nampak tak? 30 kali, 30 kali Allah jamu. Itu contoh. Tapi kalau kita tersedar, tak boleh sambung. Sambung batal. Tengah-tengah makan, abang, puasa. Ah, sikit, sikit, sikit, sikit. Oh, iya, iya. Ya. ya, ya. Okay, okay. Faham tak? Batal lah, pasal dia sambung. Itu, ya? Tadi dia lupa, ni dia sedar, sambung, batal. Atau tengah jimak, bersetubuh. Tersilap, bang. Dia ingat satu syawal <laughs> Faham lagi Satu Ramadan Bang, pasal terlapor-lapor perut Tak bangun sahur Jadi bengong dah Ingat satu syawal Jimok dengan isterinya Tengah-tengah jimok Abang ha, Tak batal Nah, kenapa terlupa Tapi abang Apa? Puasa Sikit, sikit, sikit Batal Nah ha. Ah. Ah, ha, Itu contoh Nah, kamu tanya aku jawab Mu gelok pula Nah <laughs> Atau dipaksa Tidak batal juga eh? ah, Lepas daripada semayang Subuh Duduk lepak kat tangga masjid Pukul tujuh pagi Tok Imam, Tok Bila, Tok Siok JKK Faham? Mari empat orang penjenayah Bawa dengan machine gun Bazooka Kalashnikov Kenapa? M16 Nak tembok empat orang ni Kenapa? Kenapa? Kenapa penjenayah Kenapa karakter dari Naruto yang dimasukkan ke sini ya penjenai? <laughs> aduh, aduh, tapi uh, apa namanya menarik gitu ya, kreatif sih. <laughs> Bok pak orang nih. Pak, kenapa dia bawa nasi ayam? Bang, dengan air teh oping. Suruh paksa tu imam makan. Kalau kami tak makan, kami tembak. Oh, cara pemangsaannya seperti ini ya. takut kena bunuh, maka mereka makan licin satu bungkus orang. Faham tak? Teh oping satu bungkus orang. Tak, sampai kenyang. Eh, batal. Tidak batal. Kenapa? Okey. Dipaksa. Faham lagi? Ha, ah, ne? Cuma Ancaman bila ke, penjenayah tu nak lari, Tok Imam kata esok datang lagi tak? <laughs> Soalan ni sensasi sikit lah. Dah. Malah minta tambah. <laughs> Gila. Justru. Ada. ternyata juga orang yang spontan ya. banyak <laughs> gini tambah gitu ya. <laughs> ada punchline-nya juga ya. malah minta nambah <laughs> benar-benar ya Judul video selanjutnya adalah cara betul didik anak berpuasa. Oh ya, cara mendidik anak untuk berpuasa cuy. Ustadz Ashar Idrus. Seperti biasa, langsung aja 3, 2, 1. Ini kayaknya diupload memang di bulan suci Ramadan. Saya darjah 5. saya nak tanya boleh tak saya tak puasa sebab lapar sangat terima kasih wahai ustaz <laughs> ha, siapa tanya ni angkat tangan dejah lima dejah jeli <laughs> jawabnya boleh tak usah kata dejah lima lima puluh lima tahun kalau lapar sangat boleh berbuka oh ha. Yuridu Allah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah Ta'ala hendak dengan menjakukan taat ini, dengan suruhmu itu suruh ini wajib itu wajib ini bukan nak suruhmu susah nak suruhmu senang nah sebab tu ada ayat pamangka naminkum maridun au ala sabarin fa iddatu min ayamin ukhar barang siapa di kalangan kamu musafir atau sakit maka boleh berbuka qada lah lepas raya jadi kalau kita orang gagah sekalipun hmm. mayat kat besi 400 kilo pagi-pagi petang 400 kilo <laughs> ah, ha jadi akak wei ha katang tiba-tiba pada hari itu tersangat lapar bila tersangat lapar boleh berbuka hmm. faham lagi bukan lapar kalau lapar tak boleh berbuka kalau lapar boleh berbuka semua orang buka sebab berpuasa itu suruh lapar faham lagi nah nak suruh rasa lapar supaya kita rasa seperti macam orang susah nah yang boleh bukan lapar tersangat lapar apa dobiknya dalam kitab Al-Fiqh Al-Islami Dr. Wahbah Zuhaidi kata tahan, ya. dia boleh membawa kepada kematian menurunkan puasa boleh jadi rebah pensan pitam dan sebagainya oh betul betul, betul. ha, kata panggil sangat lapar maka boleh berbuka satu lagi kalau kamu belum balik nak maka kita latih puasa kita kadang-kadang silap juga tengok ibu bapa orang Islam anak dia yang masih kecil 5, 6, 7 tahun dipaksa-paksa puasa Allah tak suruh puasa Allah suruh latih yeah. latih puasa kanak-kanak bukan latih puasa pagi sampai berbuka latih puasa setengah setiap hari tiga jam itu masuk latihan patutlah eh, zaman dulu itu ada namanya puasa setengah hari sebenarnya itu bukan untuk orang dewasa gitu setengah hari itu memang untuk anak-anak gitu ya setengah hari jadi pukul ini dia boleh makan dah gitu cuy buka latih puasa setengah setiap hari tiga jam itu masuk latihan Nah, ni kita gerak duk marah kerana anak baru jauh satu, buka dua hari nak marah. Ayuh, mengamuk. Ayuh tengah tanam <laughs> tak puasa. Faham kan? Nah, ha, jadi latih anak berpuasa bukan latih puasa pagi sampai ke petang. Maksudnya sampai ke mana yang mereka mampu. Kau sebelah tanya adik. Ha, Apa dah lagi? Oh, tahan ni, mak. Ha, okey, puasa lagi. Itu maksud latih. Dah, pejar. Sampai anak nerak terus. kau tiga beradik. Itu silap, pang. Kerana mereka belum balik. Okey? Oke okay, oke. Okay. Yang video satu ini tuh lebih menarik sih, sir. sebab bukan sekedar ada kelakar unsur kelakar, tapi lebih ini penting buat saya sih karena saya baru mengetahui cuy. Seperti biasa ya saya cakap, saya belum banyak mengetahui tentang agama gitu ya. Benar-benar cuy, benar. Aduh, kayak uh, apa ya? Minim, minim banget cuy. Oke, okay, next video selanjutnya. Yang mana judul videonya itu adalah menetap di lebuh raya, lebuh raya. Ustaz Oh, Ustaz Syamsul Debat, cuy. Jadi ini dakwah dari Ustaz Syamsul Debat ya. Menetap di lebuh raya. Oke. Okay. 3 2 1. Yang kedua, kenapa manusia tak bahagia? Sibuk tengok kelebihan orang lain, lupa tengok ada orang lagi susah daripada kita. Tengok orang lagi susah <laughs> daripada kita lah. Kita akan lebih menghargai <laughs> apa yang kita ada Ya Allah teruknya dia Nasib baik aku tak macam tu Malah macam tu Paling tidak aku dah ada family contohnya Paling tidak aku ada keluarga ada mak ayah lagi contoh Tanyalah orang yang dah tak ada mak ayah Apa perasaan lain Yang syukur Alhamdulillah Aku balik kampung tak jauh Kesian kawan aku balik kampung Kelantan Terengganu Ya Allah Macam orang seremban Dia tak biasa jam Seremban ya Orang Seremban, orang Ismila ni tak biasa jam. Teruk jam tadi, setengah jam weh. <laughs> setengah jam tu teruk lah tu. Setengah jam kat situ je setengah jam. Oh, dia kata, ha, tu orang Negeri Sembilan. Orang Kelantan Tengganu, mana Kelantan Tengganu yang balik Kelantan Tengganu itu? 22 jam. <laughs> itu bukan jam, itu menetap nama. <laughs> menetap dalam kenderaan. Yang paling aku tak faham ada sama member orang Kelantan tu Dia boleh balik awal Saja balik lewat Nak ambil suasana apa oh, Nah, tapi tapi kita tak boleh marah dia sebab itu yang membahagiakan dia. Betul betul. Boleh berhenti tepi jalan, buka bonet, isi air. Hey. Macam saya pergi Brunei kan, saya pergi Brunei Darussalam, sampai kat Brunei. Bila dia menyambut saya, dia kata, saya tanya lah dia, ah, jauh tak daripada airport dia, pergi ke Universiti Brunei Darussalam? Pergi eh, jauh juga, dalam 15 minit macam tu. Okay, 15 okay. minit jauh. Saya faham. <laughs> Kalau kau bawa dia naik yang yang balik Kelantan 22 jam, dia meninggal dan dia tu. dia tak biasa jauh, satu jam setengah kau dah habis satu Brunei. Mak tu cerita Betul betul betul Saja nak beritahu Saya dah sampai Brunei lah <laughs> Ternyata punchline nya Oke cuy akhirnya berakhir sudah video kita kali ini cuy ya Dan kita kalau mau ingin mereaksi video dari uh, teman kita ini Abang Farid harus menunggu lagi cuy Dan mungkin cukup lama lagi cuy ya Sebab ya durasinya kan pendek-pendek cuy seperti biasa Dan moga aja ya Semoga aja Bang Farid bisa membuat uh, durasi yang cukup panjang gitu ya. Supaya maksudnya satu tema itu dipanjangkan aja gitu ya. Uh, lima uh, empat kayaknya itu cukup lah kalau lima empat gitu ya durasinya cuy. Tapi intinya kembali lagi cuy dari teman-teman juga gitu ya dari teman-teman yang support gitu ya kalau korang banyak support atau korang bisa membuat Bang Farid ini bersemangat Pasti Abang Farid juga nggak bakal mengecewakan korang semua cuy. Termaksud saya juga gitu ya. Oke cuy dan mungkin itu aja kalau saya ada kesalah ya. Salah kata tolong dimaafkan ya. Kalau salah cakap tolong dimaafkan. Dan saya Endi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you next. Thank you next dan thank you next. Bye.